yéen a ngi déglu Jafala FM La Am gen lulu Wante jirou mi bar am yon chal al kouyrom Yel wan la Soun yon je di an yon da jan esi Naka am gen lulu Doutous Gir mou na jok jim di bali Kouji kis mou ki pek Dila yam la yam Mwen nin di bali Senn ya kibop la Sabab Gwene te fwela ekse, kat genyo mwaz, kwenye mwaz. Dis gen reyyo kipo pa, pou feken tenen li mwot konde ap diko wot ou mwen koya akati reyyo mwen. Dis gen reyyo mwen, li kot ale ki to mwen. Pachi aisek se ta taben, katou to mwen le nye kamla, jen mwan katou. Jere jere, jere jere. Se gouti, te fwela ekse, kwenye mwaz. waxtu FM 91 point 9. juróomi waxtu. waxtu jot cita ci takusan gi ci studio Zeda Fatmata Zahra Ibrahim Niass waxtu wé jot fépp ci bir réew mi dal leen jàmm ci xibaar yi la ca gëna fess bokku na ci njital Pastef Ousmane Sonko ci lalu hôpitalam ci la yëkëti ay kàddu wax ak sénégalais yi di kat ci wér gi am way itam muy li xewon ci jour procès ba dafa japp ne dañoo bëggona fat bakkanam Ousmane Sonko na yére ya mu soloon sax yobbu nañ ko ci biti réew ngir rek ciambar ko amal ay prélèvement ngir xam poson bobé nga xam ne soti nañ ko ko ana lan moko wundu dem na sax bay sàkku ci grève générale manam ñu bloqué lepp lu jëm ci walum liggéey fi ci réew bu Sénégal teg ci ay campagne de désobéissance président Macky Sall jamono jojé mom dafa dem ci biti réew ci ab tasuka yu xibar wax fa lu jëm ci coowal ñettelu mandat président Macky Sall néna qui charte réew mi terewu ko moom mu nekk candidat ci élection présidentielle à atum 2024 askanu Sénégal ñu ci sénégal nous di ŋàññi yooyu le kàddu jàpp ne président Macky Sall respecté wul Sénégalais yi rawatina presse bu Sénégal ndax say bu réew mi yëngo bu yëkëti ay carte dafay dem ci biti réew dal di fay waxé ciow li ak yëngu yëngul bi am ci réew mi ay manifesté di wëy ci diwanu Bignona niki dembu tangona jër waral ben doomi adama ab ndaw ñak fa bakkanam balu fetel lañ ko door buñu sukkandiko suñu ay xibaar am keneen ku fa ami gañu gañu metti fi ci diwan bu kawlak nangan itam ñu ràññee ci manifesté yi teg nañ fi loxo coordonnateur bu jeune yu pastef di Joseph koli ak ñaar ci ay ndongo waral seeni ay natango mer ba futu takku ba dëgër nee nañu leen ñu dellu ci ci seeni ay activité wéru koor gi yegsi na lu yees ñaari fan dog suñu diggante ak moom marché central bu Kaolack bari na ay soxna yoo ham ne ñoo ngi fa wutali ngir changer lu jëm ci seeni ay vaisselle ngir rek taral koor gi waaye itam bégal seeni njaboot bu fekkee kene, nyom noonee lañ gisee ña ca wàll ga jàpp ne lii yàq gu métti la jaaykat yi ñoom nee nañ jumtuwaay way am na cher na lool naam waaye terewul ñuy gis seen ko bopp ginnaaw loolu xibaar bi ci réew yi Aline Gueye fi jaar tàggal yaram gi coach Diack Abdoulaye dinañ ko ndar képé ak li etu yene kay xey fessel tay mbirum sayidina Aline Diop lay doon mu yem bok li gëna fess ci bop xibaar nis gis bi ñu dug ak yeen ci yaatal gi ak faram fàcc bi xibaar yi ak amitian fego ci ak amadou diallo ci walu machine yi deg deg meuna leer ali diallo faré ci partie digital bi ngeen ñu en direct fi ci Kaolack nangaan lew nañu sen immeuble ahmed khalifa Niass ci studio zeyda fatma zahra ibrahima Niass xibaaru tàkkusaan gi dañu koy dooree ak mbirum usmaan Sonko njiital Pastef ca lalu hôpitalam ba mu tëdd fa la yëkkatee ay kàddu wax ak sénégalais yi dikkaat ci wér-gu-yaramam ak li xewoon keroog jour procès bi mu jàpp ne dañoo bëggoon a faat ba kanam Ousmane Sonko ne lii du ko bàyyi mu sedd ndax yëre ya mu soloon yóbbu nañ ko ca biti réew ngir amal ci ay prélèvement ngir xam poson boobee ñu daal di koy sotti ana moo ko wundu Ousmane Sonko dem na sax bay woote ab grève générale maanaam ñu bloqué lépp lu jëm wàllum liggéey ci réew mi ci diirub ñaar ay fan du ca yem nee na dinañu def ay campagne de désobéissance maanaam du ñu jëfee benn ndigal boo xam ne réew mi daal dinañu ko fi teg Ousmane sunk ay kàddum ñu teewlu ko. li xew keroog yéen ñëpp gis ngeen ko mooy jaay doole ki nga xam ne moom la Macky Sall ak nguuram nekke te mënuñu koo def ludul ñu ngi sukkandiku ci jumtukaay yi nga xam ne yéen askan wi yéen a leen ko jox ngiree ñu wàññi jafe-jafe sénégalais yi ngiree ñu assurer kaaraange sénégalais yi waaye ñu dajale doole googu yépp daat koy orienté ci nu ñuy def rek ba faagaagal képp kuy opposant mu mel ni li ci ëpp nag ñu ngi ko jubla ci sama jëmm ji te loolu li ko waral yéen ñëpp xam ngeen ko Sénégal yëpp xam nañ ni bu dut woon police ak gendarmerie Macky Sall xam ne ni ñoo ko doole foofu ci réew mi li xew keroog mooy ne forcé Ousmane ko dina dem tribunal ba tax nga toj otoom ba tax nga gaañ ko waaye li gën a garaaw nga jël produit boo xam ne ñëpp xam nañ ni produit bu toxique la mooy produit boo xam ne lu mën a gaañ nit la jàkkaarloog moom pomp ko ko ci kanam noqiloo ko ko te produit boobu mën a am lu bëri lu mu yàq ci wér gu yaramu nit kooku jamono ji ñu tollu tembe xamaguñu produit boobu lu mu doon yónnee nañu li nga xam ne moo nekkoon ci suñuy kaw yëre bitim réew pour ñu def analyse yi ndax fii lañ ko bëggoon defee waaye nee nañ ñu laboratoire yi nekk fii amuñu jumtukaay yi pour defee ko fii ci Sénégal ñoo ngi xaar résultat yi njàqare boobu nag am moo tax sénégalais yu bëri tuddoon mbirum évacuation sanitaire pour ma dem xooli sama yaram bitim réew ñi ko wax ñëpp nag ñu ngi leen gërëm di leen sant ndax xam naa ni njàqare moo tax ñu wax ko waaye ñu ngi sant yalla ñu ngay xaar ba dajale lepp ci résultat yi bu dé ñom nengko nañ ni laaj na loolu dinañ ko xol waye tembe fi ñu tollu ni loolu du farata ci ñun fi lek rek ñi ngi mëna faju fi ci biir réew mi duma leen bayil réew mi naan ma ngi genn bitim réew lool rek lañu yakamti te bis buñ ko défé dinañu yeggali seen liggéey motax fi lañuy tok ak ñom di lok ñom ba kérok ñu jëlé fi Macky Sall ak système bi nga xamné baaxul ci Sénégal ci fan yi di ñew and ak xex bi ñi nga xamné ñu ngi koy xex muy xexu terrain bi dina am yenen tu xex yo xamné dinañ ko andi ndax am am na koo xam ne mënul génn ci mbedd mi xeex képp koo xam ne Macky Sall ni mu yoree réew mi neexu la xeetu xeex yoo xam ne mun na jëm ci grève générale ñu fexe ba réew mi yëpp ne tekk-tekkaaral ci ñaari fan benn fan ñaari fan ñetti fan kii nga xam ne yow sa magasin nga yor te d'accord ci ñu yore réew mi am nga sañ-sañ ñu tëj sa magasin ne ñaari fan yi duma ko ki nga xam ne sa oto nga yor di transporteur am nga sañ-sañ ne ñaari fan yi dinaa taxawal sama oto duma ko dawal loolu dina paralyser réew mi yëpp àdduna yëpp gis ni Sénégal ànduñoo ak Macky mangoo ko Ousmane Sonko moomee ñi koy koy jàppal tànk di wéy di amal seen i ay manifester démb bu tàngoon jër ca na ay manifester yu bari doxoon ci diggante ndaw ñi ak way takku der yi waral ab ndaw ñàkk fa bakkanam nee nañ ba lu fetel la ñu ko dóor am keneen ku ci amit gaañu gaañu yu métti lu ni mel ñu nemmeeku ko sa sigi coor ñu taal ay yëpp na yàqate yenn ci ay moomeelu askan wi loolee la ñu fa daal di nemmeeku loolee xew ca diwaan bu na ak ndaw loolee ñàkk fa bakkanam askan wa faree foofee sax ca Bignona yëkkati nañ ci ay kàddu fësal naqar giñ ci am titange tay sakku ci ñeñ politique yi ñu and ak dal naka nonu ci takku der yi yaatal gi ak reportage bu Aminata Niass dembu tangu jeur ci diwan bu Bignona ak manifester yu amone digënté ndaw yi jappal tank Ousmane Sonko ak waye takku der yi ba saxa ben ndaw bu ci ñak bakanam Moussa Soumaré di ñaaw lolu ñu mel parce que ñepp ay sénégalais lañ ñepp ñoo bokk képp kuñ ci laar rek laal nañ la mais ndaw ñi ñoo war a yeew ñu bañ politiciens yi di leen utiliser parce que maa ngi dégg benn wax ni combat bi na ndaw ñi jiitu affaire yooyu xam nga ay ñi nekk États-Unis ay tunkara ñoom nañ ñëw xeex mais yebal ndaw ñi ñoom ñu toog seen kër si loo xamante ni diggante ñaari nit la koo xam ni dala jiiñ yaa def ki ni defuma nu dem justice yor na dossier yaa xayti mu laana indil dossier teg sur le table bu dee mambay ñaa moo def sénégalais yi xam bu dee mambay ñaa deful sénégalais yi xam am lool jarul ent doomu bindina bi mar ba fotu la def ndax japp ne ne sabu luñu mel xewé ndaw ñi rek ñoo ci loru portien jarul ñu xéxal quoi wala xal ba ñak sa bakkan bi yaay perte rek ben 1 million lay ñew jox sa yaay ndagam daan la ko ñew jox sax waaw bo dé daal yaay ñak sa bakkan ko man duma la wotal ba paré dila xéx do duma ko defal kenn sama xal xalaatu ko sax portien ñum ñepp yam Macky Sall ak Ousmane Sonko ñepp yam ku ci falu ku ne sa bop nga falu ak say mbokk jeex mo jarul dem di di xéxal ba ñak sa bakkan ak yoy wor wala ñu gañ la ci ba yaay perte rek sa ay wajur lu ñoy sono rek man duma xex ben borom am bëtëni pour lan yo xeexé ñoo ñom yor arme sana rayé wal ñu jam la wal ñu sané lakkat de mosal yaay perte rek malamine camara porteur de voix la mu ngi ñaax ñoo ñu politique yi ak way taku der yi ñu souralé ëllëgu ndaw yi askan bi dañuy wax ak ñoon ku bëgg na dégg ku bëggul nak na far fu ko neex di défendre ku ko neex neexalu ñu kenn man neexalu ma Macky Sall neexalu Ousmane Sonko té anduma ak ñoon tay anduma ak ñoon ëllëg sama gatt nak mako mom kama neex lay wax j'ai le droit de crier ci xalé yi di dé si police bi de di attaqué teguñu ko dé parler man policier yi nu nak ñoon ñooyam nakar dañuy fay impôt ci bi mu séré ci nun noonu la séré ci ñoon ndox mé courant beeg yop am am lu leen metti mais liggéey lu leen ñuy di di ñaxtu comme nun seen liggéey lu leen ñuy taal mais ku fi bëgg policier ku bëgg ray day défendre boppam xam policier bi tamit ma bu salté la li yépp tuké ci ciowul projet mambay ñaa ousmane sonko manifesté di wëy di si gox yu bari ci réew mi ñu bari ñu teg leen loxo bu su mujjé am démb ci Bignona ak benn bakkan bu si rot keneen am si gaañu gaañu. jërëjëf Aminata ñes xibaar yi ñu mujjee jot sax ñu ñuy xamal ne foofee ca Bignona jàmm ak dal am na fa niki tey jii maanaam jàmm dellu siwaat na fa terewul njabootu gone googee ñàkk bakkanam ay waajuram ñu ngi sàkk yoon def liggéeyam autopsie bi ñu ngi ci sëgg jamono jile ci diwaan bu kaw Kaolack nangaan itam manifester yi weesu am na ñu ci jot a teg loxo bokk na ci coordonnateur bu jeunesse yu Pastef fii ci Kaolack di Elie Joseph Coly ak ñaar ci ay ji yoon teg leen loxo waral nak ñi jàppal tank Ousmane Sonko fi ci Kaolack di sàkku ngir ñu bàyyi ñooñee ñu teg loxo nu mu gën a gaawee seeni kàddu dénk nañ ko Nafissatou Gueye Dieye Eli Joseph Koli di militangu Pastef ñu teg ko loxo fukki fan ak juróom benn ci wéru mars bi ñu nekk ginaaw bi ñu jébbalé ab notification jëm ci ay manifestation yu ñu wara amal Mamadou Niang di kenn ci ñoom di xamle ni ci biir këram lañ ko fekk yóbbu ko laata ñu door ab mandat dépôt jour buñ koy jàpp le matin ay huit heures de parce que aussi en tant que chargé des opérations électorales donc dañoo defoon de notification pour au niveau de la préfecture pour choisir les plénipotentiaires man personnellement que les le plénipotentiaire du département de Kaolack mon mo adjoint les ma contacter ko wane na ko man ma fait ko fuma après ma dem au niveau de la préfecture déposé ko à mon retour aussi rendre compte donc bu ma jógee fii di delluwaat sama bërëbu kay après la yegne dañ ko japp ci biir kërëm parce que dañ ko fekk ci kërëm mu ngi tëju ci biir mu dajje kër gi brutaliser ko japp ko mom ak mindanam mu nekk li nga xam ne lu doy war la ci réew mi parce que aussi nit ki doo ko jàpp ko convocation amul mandat mené nga dugg ci kërëm dajje ko ba paré brutaliser ko dañ ko door néewal ko doole yobbu ko police centrale mu yok ci rek di xamle ni nekk militant pastef ci réewum sénégal deli la fi ndax xétu métital ah, bu nek dinañu la ko teef nga nekk militant pastef dafa mel ni péché la wala yow waro nek sax ci réew mi ñu Élie Joseph Collé professeur la professeur anglais di former ay nit di forme ay génération kooku noonu yaakaar naa éthique ci moral ak déontologie ak bëgg réewam loolu moo tax mu am engagement politique. Mamadou Niang di wax ba léegi rek ne duñu ko bàyyee noonu ndax ñu ngi amal ay ndaje di ci waxtaan na te fas yéene nañu amal ab point de presse ak yeneen ay jéego ba keroog ñu koy bàyyi. dinañ def conférence de presse conférence de presse dañ ko def dénoncé ko ba Sénégal yëpp xam lan moo xew Kaolack xam jaay doole yi xew ci réew mi en plus de ça dinañ def sitting dinañ def aussi yeneen activité yoo xam ne dinañ mettre la pression pour ñu bàyyi suñu ñaar ñooñu parce que aussi. jaay doole la ak malheureusement démb am na ñuy jàpp ay élèves yo xamné ne aussi dañ do déloger sen morom élève pour au moins jàppale sen professeur donc mu nek situation bo xamné kenn mënu ko comprendre ñu tek ko loxo fukki fan ak juroom ben ci wéru mars élie Joseph colli ak benen natangom nek ci loxo yoon jamono ji toftal ci ñaari élève am yu nga xamanteni ci rek dañ ko doon jàppal tànk passé fa Kaolack di xamné ni duñu bayyi ben yoon mu sedd dinañu def sen kemp kàttan ba kérok rek ñu koy bàyyi. jërëjëf Nafissatou Guèye ah, Dièye jamono joojee réew mi yëngu lool président Macky Sall ca biti réew ah, ci ab ëttu tasukaayu xibaar yëkkati na fa ay kàddu wax si coowal ñetteelu mandat président Macky Sall nee na charte réew mi terewu ko mu daal di samp ndëndëm ci présidentielle yi atum 2024 donte ne sax nee na yeggaguñu fa waaye li leer ba wóor mooy moom am na possibilité ngir daal di samp ndëndëm wax na itam ci coowal Ousmane Sonko ak procès boobee loolee yëpp moom président Macky Sall daal di cay àddu hectare ya ca biti réew loolee nag moom moo waral fii ci nyubari bu Kaolack nangaan ñu bari àddu nañ ci jàpp ne rafetlu wuñu kàddu yi président Macky Sall dafa mel respecté wul sénégalais yi rawatina ëttu tasukaayu xibaar yi fii ci Sénégal ndax saay bu réew mi yëngoo dafay faral di yëkkati ay kàddu biti seeni xalaat yépp Aline Gueye yaatal gi ak reportage askanu Sénégal déggeewuñu wunyujam kàddu yi nga xamante ni président Macky Sall yëkkati na ko foofu Abidjan jëmale ko ci troisième mandat bi nga xamante ni ni yoon may ko ci askan bi gis ni moom Jitu réew mi président Macky Sall joxul sax cër taskatu xabaar yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal ba tax na saa buy yëkkati kàddu daal di ko ci bitim réew Babacar Diouf. Macky Sall dafa joxul respect média senegal waye media senegal ñoom itam dañoo nekkul ben ba paré ñak fulla ak fayda maki fu muy waxé lu am importance ci tubaab bi la jëm ñom loolu war nañ ci jàngé né seen président respecté wu leen ñom ñu xam seen bop ndax magum lëndëm ku ko dajju mu daj bopam waye tim da bari ño xam ne si nak Macky Sall mo fi toyal toowal seen ceeb da leen di guerre moo tax ñu ñàkk fulla ñak fayda ci yenn média yi bu dé ci lu jëm ci wal 3e mandat bu né day nekk candidature bétt ndax dafa na ni wi ni no tank dañ koy tàll wala ñu bank ko zëm gis ni ñak jox askan bi cër ci bopam mom mo sabab jëf ji ni mel ndax jëfu président Macky Sall bi nekkul lu bees saa bu demee ba yëkkati kàddu lim ci mënti doon da koy jaral mu génn ci biti adu di addu ca loolee waaye nag li muy woote jëmale ko ci troisième candidature bu dee na ñëw ba fii ci biir réew mi di ci yëy nun suñu politiciens yi buñ leen falee bu leen askan bi falee duñ leen jox cër respecté wunu askan bi moo lépp li nga xamante ni ñoo ko mi ngi am ci biir réew mi mi ngi xewee ci réew mi ñoo ngi koy defee ci biir réew mi constitution bi ak moo xam ci côté économique lépp ba si inondation ak xëyum ndaw yi bu leen ko waa réew mi laajee duñu ko wax du ñuy dem ba génn réew mi xepp bu askan bu leen fal dem France dem Amérique dem Côte d'Ivoire di ko fa wax te alors que ñooñu ñu leen télé yaa ngi ci biir dëkk bi média yaa ngi ci biir dëkk bi rajo yaa ngi ci biir dëkk bi lu tax duñ ko fi waxee ñun ñoo ko fal bu fekkente ni Macky Sall am na fit wala nee na am na droit def troisième mandat naka wax ci biir dëkk bi. Babacar Diouf gis ni ba tey bu ki nga xamante ni moom moo di njiitu réew mi Macky Sall dëggalee troisième candidature am na ñëpp jóg taxaw te xam xare ngir ñu candidature ci Senegal. moo taxawoon nag ne sama premier mandat bu ngeen ma askan wi wóolu ba ma sama dernier mandat ca laay yem léegi naxool nag ba xam mbirum yoon lay wala kaddu lay topp kaddu bi koy topp ba bàmmeel gor nag ca wax ja fi lay jógee ñu xam gor ñu bi askan wi laa koy ne wàcce leen seen lal yi génn seen kër yi xam na nag ku wàccul ci Sénégal fexe ba Macky Sall du fi nekk candidat duñ fi mayeti benn sénégalais lu passé deuxième mandat nañ nga commencé ci ba bu mu ko réussir askan bi di ñaawlu bu baax a baax kàddu yi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall yëkkati na ko foofu ca Abidjan ci ak jàkkaarloog taskatu xabaar bi nga xamante ni amaloon na ko foofee niki démb jëmale ko ci coow yi nga xamante ni nemmeeku nañu ko ci ay bés fii ci Sénégal waaye li askan bi di gën di naqarlu moom mooy troisième candidature bi nga xamante ni xamle na ni yoon may na ko ko ak jéegaani bi nga xamante ni def na ko ndax kuy waliyaan ku ne dafa fekk ni sa dëkk tëggul euh, kii di soxna aminata touré moom rafetluwul kàddu président de la république Macky Sall jàpp na ne ñetteelu mandat warul am te sax ñoom duñu ko seetaan muy fàttali président de la république Macky Sall ne ca atum 2016 moom moo doon wër di wax ni kanar na constitution ba noppi kon yoon mayu ko moom président Macky Sall mu def ñetteelu mandat waaye itam warna na sàmmwante ak kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko askanu a euh, askanu Sénégal Bougane Gueye Dany moom euh, dafa dikkaat ci coow la nga xam ne yëkkati woon na ko di joxoñ baaraamu tuuma ministre Mansour Faye ne dafa luubal ay koppar lu tolloo 98 milliards ñu viré woon ko ci ab compte privé mu ne ministère finance yëgul woon lu ni mel Bougane Gueye moo ko wax donte ne ministre bi di Mansour Faye weddi woon na ko ak gouvernement bi Bougane Gueye Dany nee na fa mu tegoon tànkam du ko teggi dina topp mbir mi ba mu leer Cour des comptes lay wutali ak OFNAC ngir rek ñu gën a càmbar mbir mi muy naqarlu itam métital gi ñu teg Ousmane Sonko ak kaddu yi nga xam président Macky Sall yëkëti nako ko ca biti réew bu Bougane dan yi ñu téwlu ay kàddum ci micro bu Seydina Aline Diop ca Dakar. sur l'histoire des quatre-vingt-dix-huit milliards décidé na bind waa cour des comptes pour xaalisu réew moomu nga xam ne jaarale wuñu ko ci trésor ba noppi di ko utiliser ñu wax ñe fan la ñu teg doxalin bu ñaaw bo treize milliards yi ñu jël ci quatre-vingt-dix-huit milliards yi joxe ko ay commission neexale ko ay nit dinaa bind of nag gis nañu ni ñuy dalé ci kaw ñu wax ci wéru koor bi yegg si lu yees ñaari fan dox suñu digganteeg moom marché central bu kaolak ñu bari ci soxna yi dañ faa wutali ngir soppar ñi seeni ay vesel changé wàññ yeeg kër yi ngir waajal koor gi waaye itam bégal njaboot gi bu gis-gis boobu am ñu bari nag nyelol nañ ne loolu ab yàq la te réew mi dafa métti jaaykat yi ñoom ca wàll nañ donte ne jumtu yi cher na lool terewul ñuy gis seen bopp ci liggéey bi Fatou Kiné Sow Thiam moo fa doxantu woon marché central bu kaolak bu koor gi di dugg si ñu bari bari ci jigen ñi bëgg soppi seen vessel ngir taral seen ndugu bu ko ñenn ñi lo ña ca dess japp ne yaq bu metti la ci suñu doxantu ca marché central bu Kaolack nday seen mi ñu taseel lii la xamal dañ nekk dafa teru te it kenn ku ci nekk da ngay bëgg baax goor dem fekk ko ko sansé bu ëllëgé nga bëgg baax da ngay dem yewit sansé lolu mo waral lolu fi mu ni tabarakallah ma sha Allah jigen ñi dal koy concours man de sama gora yebu timisé bo ñëwé do bëgg do bëgg ndako sax ndax contane mère yassine suñu yaay ji ne yaq bu metti la ndax jamono ji da metti te seen vessel li daaw yi ya dara nekku ci am kay metti na de mo wax deug yalla so amuté itam nga def li nga am rek so amé it mën nga changer mais so amul itam ah jamono ji neexul nga def li nga tollo rek waaw baña ñaani baña sacc baña lebi du deug nga def li sa doole tollo rek yaay du deug ah man dal lool la ci xam wax deug yalla loolu de moom yàq gu rëy la te dëkk bi dafa metti waaye nag damaa xam ne ñun ñi nga xam ne toog fi di góorgóorlu di ko jënd ñun moom duñ ko defee noonu ñun moom dañuy denc bu dewe ne def bambah, baax ndax def bambah baax mom du ci yaax ci defar la du rëgg waaye ci marché bi yaakaar xaalis bi après tok defrasun amul sens ñun jigéen ñi leen suñu togaay parce que yaax gi metti na daal yaax gi metti na torop wax yalla yàlla jaaykatu vessel yi ñom ni ñoo ngi suukar seen café bu baax ndax ren vessel da dox sante yalla bu baax wax deug yalla ñu ngi sante yalla bu baax wa njaay mom ñu ngi jaay ñu ngi fortatu wa ñu ci sante yalla bu baax mom lañu gëna jënd vessel ka daaw waye ren mom sante yalla bu baax wa ñu ngi sant yalla bu baax. mom dëgg la moom waaw koor gi moom mooy loolu ren moom yaa ma gën a xam allah quoi parce que nu meloon daw ak daw yaa ma gën xam jaay ñu quoi mais ren moom jaay nañ ma sha allah bagage amna mais xawna ser mais moy loolu noonu alhamdullilah dal moy loolu ñu sant yalla bu baax mom ñu sant yalla bu baax ay fan yu neew rek dess ci koor gi jigen bu ci nekk bëgg fagu ngir am vessel yu taru ñen ñi di yëkëti xaaliss bu bari diko ca def ñi ca dess ñom ne luñu lek lañ tal ta seen vessel yi daw yi dara nekku ci Ribari Biteu yegsi nañ ci xibaaru biti rew yi mbirum Aline Gueye lay doon señ bi Gueye maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baaxa baax soxna amee xibaaru biti rew yi dañ koy door ak rewum Tchad bi nga xamanteni verdict bu jogna na niki tay ci suba eh, ci procès bi nga xamanteni jappon nañu lu tollu ci eh, ñeenti téeméer ak juroom fukk ak ñent ci ay membre yo xamanteni dañu laalé ci mbiru terrorisme bokkoon ci nga xamante ñoo fàtt eh, njiitu bu ñëk ba di Idrissa ñiti ëpp ci ñom ñu fas leen tej seen giiru dundu lu waral nak daan booba gën a ci ñom moy ñom dañu laalé ci mbiru terrorisme Euh, enlever ay mineur sen loxo tamit euh, dugg ci li nga xamanteni mo mëna jur galankor bu baaxa baax fofu ci réewum Tchad jëm ci karangi réew sabab nak ñom ñoñe ñu ëpp ci ñom ñu daan leen daan yi gëna diis ña dess réew Nigeria fofu nak ñu nekkon ci ay élection waaye ka jëlat raw gaddu ga mom moy parti au pouvoir bi nga xamanteni mom mo yoron yoroon réew ma loolu nag nekkul ben yoon mbettel ci askan ba ndax gouvernement bi mom mo gagné watu lu tollu ci fukk ak ñett ci ay état fofu ci euh, réew bu Nigeria ñi nga xamanteni ñom ñoo di kujje ga nekk wa PDP ñom nak li ñu daal di gañe foofu noonu moom ci 5 état sabab nak nguur ga jëlat raw gaddu gi li nga xamanteni mom mo di pouvoir ba descendi wat ci ay réewum burkina faso nekk dëkk bu njëkk bi nga xamante ni li nga xamante ni moom moo mbirum terrorisme euh, dina fay laale bu baax baax ci atum 2023 bi ñu nekk juróomi dëkk yoo jël ci fukki dëkk ci àdduna ña nga xam ni ñoom lañ fay tuumaal mbiru terrorisme nekk ay africain loolu nag nekk xibaar bu tiis bi nga xamante ni ñiy xayma mbir moomi la daal dinañu koy xëy nañ ko fësal di wax ni réewum burkina faso moom nag jël na ñaareelu place bi ci classement yooyee réew mi nga xamante ni moom moo di ak euh, Togo ñoom te ñi ngi def ay yokkute ci fànn boobu yoo xamante ni na bu askan boobee xibaar bi réewi soxna ami dañ koy jeexalee fële ca France ca Paris bi nga xamante ni nemmeeku nañu euh, atum 2024 bii nii euh, jeux olympiques yi ñu fas yéene ka fa dooraat lu toll ci téeméeri fan gannaaw ba nga xamante ni mujjee woon nañu ko organiser foofu nga capitale ba di Paris 2024 bi ñu jëm nekk ñetteelu yoon bi nga xamante ni dinañu fa organiser li nga xamante ni moom les jeux olympiques ñoom nag jotoon nañu ko amal foofu noonu 1900 amalat ko fa tamit 1924 2024 fas yéene nekk ñetteel bi yoon bi nga xamante ni dañ ko fa fas yéene gannaaw nag covid 19 ba mu ñëwee woon taxoon nag ñu daal di dakkal yooyu le po nañu ko amal ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet 2024 bi nga xamante ni ca jëm mu fas dalal lu toll ci fanweer ak ñaar ci ay disciple ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent épreuve yoo xamante ni nañu ko fa amal lu toll ci tamit fukki junne ak ci ay athlète dalal itamit mat fukki million ci ay spectateurs ak lu toll ci ñenti milliards ci ay téléspectateurs mën nañu japp ni jeux olympiques yi nga xamanteni dan nañu ko amal yi ñu jëm dinañu ko amal fofu nga xamanteni mom ci France ci Paris soxna ami li mo gënon fess xibaaru biti réew yi sant ngeureum ñi nga xamanteni ñoo ñu doon teewlu di leen dig dajé ci benen jotaay jërëjëf Aline Gueye ci xibaaru biti réew yi dig dajé ci benen jotaay ñu jaar fofu yër li gëna xibaaru tagat yaram yi xabaaru tagat yaram xibaaru tàggat yaram yi coach Abdoulaye Diack moo ko nar a càmbar Abdoulaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ami Thiam door xibaaru tàggat yaram ak préparation bu double confrontation Senegal Mozambique ñeel éliminatoire coupe d'Afrique euh, des nations suñu gaynde yi nag amal nañu seen tàggatu gu njëkk ni ki démb ci euh, terrain annexe bu stade Maître Abdoulaye Wade bu euh, Diamniadio kii di Pape Ousmane Sakho ak Cheikh Sidibé ñoom nag bi mooy seen yoon bu njëkk. Aliou Cissé di leen di sélectionné ci équipe nationale bu euh, Sénégal ñoom nag am nañu mbégte euh, tey am nañu mbégte lool ci euh, bokk ci tanière bi te itam nag nee nañu ñëwuñu fi ngir concurrence kenn dañoo ñëw rek ngir yokk efficacité ci équipe bi ñu teewlu leen ñoom ñaar ñi di Pape Ousmane Sakho ak kii di Cheikh Sidibé ci micro Seydina Aline Diop suñu ndaw ca Dakar non man mom dama ñëw fi avec beaucoup d'humilité Nous sommes pour concurrence Nous sommes juste pour donner à fond pour gagner. Nous avons rek fi gagné rek objectif parce que football moom da ñaan match pour jouer. Nous nga gagné ko nous ngi nous wu nu préparer. préparer. nous continuer le match wu incha Nous dinañ un match niveau bas parce que l'équipe nationale lañu wax quoi équipe nationale euh, niveau supérieur supérieur ce qu'elle fait à chaque fois donc euh, voilà on a on a su gérer voilà mën apporter bari comme apport défensif apport offensif aussi Nous rek fini pour gën a apporter jàppale équipe bi si kaw muy si suuf te incha allah dinañ liggéey nu mu waree pour euh, niveau yi fu ñu ko fekk rek ñu gën ko yëgal incha allah depuis ñoom bi ñuy réclamer dama war a ñëw contentement laa ci am te motivation la daf ma jàppale pour ma gën a continuer liggéey bi pour mën a ñëw rejoindre équipe nationale waaw avant tout maa ngi rafetlu si première convocation bi kontaan naa trop euh, le fait que ñu jékki saa rek wala noonu am mbégte bu garaaw la quoi. surprise la woon surprise parce que xaaruma ko le fait que même malgré que population bi tam ñu ngi doon réclamé Cheikh Tidiane Sidibe mais dafa ma dul ànd ak ak humilité depuis change bi ba léegi. moo tax euh, ce matin ba ñu ma wooyee na ma pour ma ñëw def euh, benn remplacement si Jacob si am naa contentement bu baax a baax a du ma def lu dul tamit di di continuer si le même lancé rek après lu ñu yàlla jox rek ñu jël ko. gaynde yi nag ñoom seen jongante gi nama amal ci maître Abdoulaye wad ci jam ñaajo nak ñaar fukki fan ak ñent ci wéru mars bi ñu euh, nek la mars retour bi nak dañu ko amal ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru mars fofé ci Mozambique Sadio Mané Eliman ndjay Fadiga abib Diallo ñom nak yexi nañ niki bi ke fekk ci groupe bi ñu wax ci lenen yenen gaynde di U23 ñom itam ñu ngi ci wajtaay double confrontation bo éliminatoire kan U23 sen digënté ak équipe bu Mali bi niki suba nak lañ ka fasiyene amal euh, fe ci stade euh, Maître Abdoulaye Wade bu jeun ñaajo équipe bu Mali bi nak ñom aksi nañu ci euh, réew mi ba sax tambali nañu seen tagatu fofé ci Sali match retour bi nak ñing ko fasiyene amal dimanche ji di ñew ci Bamako bu 16h joté ñu jéxal xibaaru tagat yaram mi soxna ami ak walum basket bal Africa League programme bu tay bi nak fele ci Dakar Arena eh, stade malien mom eh, dina jakarlo ak Abidjan basket club AS Douane bi nga xamne mom moy eh, téwal Sénégal ci compétition bi ni mel mom dina jakarlo ak ñi di wa Monastir bu 19h joté demb nak ñi di wa Rwanda Energy Group dañoo daadi daanu ci kanamu Monastir 84 79 Kaural Falk Nos nak dafada dafa di euh, danu ci kanam Basket 79 76 So mi li moo nekkoon di gënoon a ci xibaaru tagat yaram yi jokkoo njël part. coach Abdoulaye Diak, fi lañuy jaar yeur ponku suñu xibaar. li ci yene kay ak sayidina Aline Diop dal len ak jamm ñu xey ta xani yene kay xey do tambale ko bes bi le jour di na ci mbiru Sonko nak ak 3e mandat Macky Sall naka foncé na manam Macky Sall xuus na bu baaxa ba ndax japp na nak mom ignoré na lepp li nga xamanteni na way itam di len nak amul len lo xamanteni ci nit mu nako bloquer pouvoir justice nak ak lo xamanteni ci yanko bëgga dem lolé mom kuko xalaat yaangi nax sa bop néna Sénégal nak bu don référence démocratie japp len nak mbirum Sonko ko non réglé won nañ ko bu yag 3e mandat Macky Sall néna joxé na li nga xamanteni mo opinion bi nga xamanteni ci mën nañ ko évaluer bu sukkandiko ci ay circonstances loolu leeragul de président mamadou mboj de jamm gën sa 3e mandat lamu mu xamle ci biir yene kay bi bés le jour dalu xel de nee na confrontation di jamarlo ak xëtër nak lolé mom kenn mu ne sutako nak téggi ci réew mi lé bugan gay dañ ci 24 heures yene kay nee nak dina saisir of nak ak li nga xamanteni ci modi cour des comptes ku sem ci nak sobu na ci ab grève 48 heures banque ay yoxom di ñaawlu anam bi nga xamanteni ci non lañu ñu bëgg a caxat caxatee ki nga xamanteni ci modi dam bo chonku nak ak réew mi quotidien nak ci réew mi ni ki démb gannaaw nak bi mi tuddé lat l'hôpital songu nak jilat na la main dikki démb muna nak la wax ni nak fim toni nak danaka na gaayam yi nak jilat li nga xamanteni ci modi xebi sonko nak yak ci bir yene kay bi mo xam leer nak bala yag dara dina leral nak li nga xamanteni ci modi lañ ko turon fofé nak bu mu jëlé ci nak febar bu metti metti bu yobu ci hôpital loy nak dina dina ko leral ndax amna ay prélèvement yo xamanteni def nañ ko yobu ko bitim rew dinañ ko leral légui Macky Sall nak Macron mo ngi koy déconseiller manam wul ko nak bu def li nga xamanteni mo 3e candidature tribune yene kay mo ni xey xëté nak tribune yene kay xëtat ci len ñetti doomi adama ñak gum ñan seenu bakkan ki ci mujjé nak fofé nak ca na Mamadou Korka balatu Basru nak ñaar fukk at ak ñaar la dal am niki demu nak lañu ne nak lañ ko door ab bal ci bop mu dal dee ñàkk bakkanam Sadio Dramé ay gañu gañu metti la am buñur ñor mujjee koo rawale fi nga xamanteni modi l'hôpital Macky Sall torpille l'illusion de Sonko manam nak li nga xamanteni ci si la Sonko nak di def nak dikal ka wali nak Macky Sall nak gëmu ko ndax japp na ne amul len lo xamanteni ci si nit mu nako def nak tiko ko jaarale yoon na jamma gën 3e mandat nak mettre na en garde Macky Sall nee ko la nga bëgg def nak ak la ngay xalaat nak munta nak ndax loolu nak boko defé nak moy indi nga ak jafé jafé ci réew mi té lolé mom duñ ko nangoo leader politique bo xamanteni ci si munta chercher rek di jema a loi wala tamit di instrumentaliser réew mi mom moom kenn du ko nangu Macky Sall moo ni waxee Macky Sall nak dal taxaw tem né kenn kon ko xamanteni ci dina bëgg yaq yàq réew mi duñ ko nangu depuis hôpital nak son côté lay kété ay carte di charge Macky Sall wa itam di wote ab mobilisation né na gars yi watti di xéx kaya bi di xamné Macky Sall mi xéx donc moko fi jëlé l'exécutif yéne kay melni kuy ñaawal mbir mi nak nan Ousmane Sonko nak ci urgence ba mu nekk nak avocat am nak ñu évacuer ko ay amom nak ñu dal dina arrêté ñu ci bari yéne kay bi nak melni ñu ci ko dinaan gatsa gatsa mu jena mat sa ci mandat yi ne kay présidentiel bi dina Macky Sall gère son agenda déjà ndax Macky Sall mom danaka paré na pour don candidat ba noppi nag quotidien yéene kay de trafic des manifestants des comptes en cours on mort nag dal dina koy némé ko les coordinateurs coordonnateurs Pastef bi kin ki dug keur Massar ñom ñep nag yoon dal dina interpeller les petits commerçants nag ci jamono ji tiit lañu def gannaaw bi nga xamanteni ci réew mi mun am ay manifestation ñu yàqal leen Macky Sall néna nak nag bu ñu nekkutoon ci démocratie authentique ko don birum Sonko réglé won nañ ko bu yàgg yàgg li yagul kay modi Macky Sall déclaration bi nga xamanteni def na ko ko ci candidature am l'observateur na déclaration express le Macky Sall def ni na ka Sonko manifestation yi ak sérieuse mise à garde bi nga xamanteni ci Macky Sall dan nakoy def le docteur sociologue politique Alassane Ndaw ak les journalistes Alioune Ndiaye Cheikh Yérim Seck ñom naka décrypter nañ manam tas nañ faram fàcc baaxa baax sorte bi nga xamanteni président Macky Sall dal dina def ci jamono jojé l'observateur nee nak niki démb bi ñu na moom ab bëccëg bu naqadi moo fa am ndax seen benn doom boo xamanteni mu jéena ñàkk bakkanam ci manifestation yi troisième mandat Walf Jiri quotidien di kàcc noonu ak rendement bi nga xamanteni si moo ngi en téléchargement par fond de rupture diggante moog Macron ndax Macron Macron mom bëggul Macky Sall def li nga xamanteni ci modi 3e mandat yene kay bi ne ndax Macky Sall mi dafa bëgg def wax waxat lu ci doon ne ab laaj la wo xamanteni yene kay bi xeyna ko samp ndax namu waxe nak ak 3e candidature bobé Macky enquête d'islam bi dal jamm fi wara am Bougane Gueye dañ ak Mansour Fan kay la rek la jamm di am seen digënde ndax mbirum 94 ndax mbirum 98 milliards yi Bougane mom compte na saisir nak li nga xamanteni ci modi la Cour des comptes ndax ñom ñaan ñu ñe bëgg na mbir mi leer nak Vox Populi ne Ousmane Sonko nak leer ko ci mbiram ne ab tentative d'assassinat manam dañ ko bëggona fat mom le nak Ousmane Sonko wax ci bir yene kay bi waaye naka moom Ousmane Sonko nee na naka tey di ëllëg du mosa nangu nag ñu daal di koy évacuer ci bitim réew ngir mu faju ji bii lay des ci réew mi fajoo fi loo tax naka mu ngay waat ak ay ndawam ngir rek ñu mobiliser waat ngir rek wéyal xeex bi lum ci doon lu ne yéene kaay bi di yor yor xëy samp ab laaj ñu jëm ci nag troisième candidature ci présidentielle 2024 vers un wax waxeet présidentielle yéene kaay bi xëy samp ab laaj wu rëy nee na si ban sàll rek la ñu war a mën a fiyewu laaj waa ngoog ñoo ko déggandoo jëf ba ëllëg jërëjëf fase Aline Diop ci revue de presse bi mbokk yëpp fi ñu jaare yëkkati jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen mbokk yi fare woon ci déglu bi cant ak ngërëm ñeewoon équipe rédaction bi togg xibaar yi ba mu mën a ami ci am nekkoon ci kàddu gi fegge woon ci ak Amadou Diallo ci wàllu machine yi dégg-dégg leer Ali Diallo ci bi wéy leen di toppandi sunu ay programme jërë ngeen jëf ci teewlu bi